itong warm-up exercise na to, importante to. Kung meron kayong at least 10 minutes to 15 minutes spare time bago nyo gawin yung main routine exercise nyo, gawin nyo to para hindi kayo ma-injured. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Una po sana nagpapasalamat po ako sa nagpagawa po nitong bago kong sombrero. Nakikita niyo po ba? Pinoy Fitness TV. Ayos ba? Sa totoo lang, ako talaga nagpagawa nito. So, ako gumastos nito at saka ang mahal din nito. Ngayon po, sasabihin ko sa inyo at saka papakita ko po sa inyo yung mga warm-up exercises na ginagawa ko bago ako magbuhat or bago ko gawin yung main exercises ko sa gym. Itong exercises na to, maganda to at saka mabisa to, lalo na sa mga taong mahilig magbuhat at saka pwede nyo rin itong gawin kung mahilig kayo sa sports katulad ng basketball, baseball, football at kung ano-ano pang sports para maiwasan yung injury. Okay? Kung pinanood yung video ko last week, sinabi ko doon na magbibigay ako ng warm-up exercises na pwede nyo gawin kahit saan at kahit kailan para maiwasan nyo yung injury. Kung hindi nyo po napapanood yung video ko last week, i-click nyo lang po yung video o yung maliit na button dito sa taas or dito.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 At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, gagamitin ko po yon para makatulong ako sa inyo at i-share yung lahat ng knowledge ko para ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin tong video. Habang nagsasalita po ako ngayon dito, makikita nyo ako na nag-exercise o ginagawa yung mga exercise ko. So, ginagawa ko po yung exercise na yan bago ko gawin yung main exercise ko. Okay? Saka papakita ko rin at sasabihin ko rin dito yung mga ginawa kong exercises dyan at saka yung equipment na ginamit ko at saka kung kailan nyo gagawin to at saka additional information dito sa exercise na to. Okay? Una po sa lahat, ito yung ginamit kong accessory. Ang tawag dito sa accessory na to, resistant band. Marami po yung klaseng resistant band. Ito itong mismong ginamit kong resistant band, ang tawag ito resistant tube or resistant band tube. Okay? Itong resistant band na to, ginagamit to ng mga physiotherapists para i-treat yung mga injuries na nangyari sa pasyente nila. Itong resistant band, maraming klase rin to. Okay? Explain ko dito yung mga iba't ibang klase nito kasi baka mamaya pag bumili kayo nito or kumuha kayo nito, hindi nyo magawa yung ginagawa kong exercise dito mismo sa video ko. Itong resistant band na to, marami tong klase ng strength. Okay? Katulad ng very light, light, medium, strong, at saka very strong. Itong mismong resistance band na to or yung strength na itong resistance band na to, ang kinuha ko dito yung very light lang. Okay? Pwede nyo rin gamitin yung light, pero ang suggested ko, recommended ko, eh yung very light lang. Okay? Kasi pang warm up lang to. At saka additional information, kaya tinawag tong tube kasi meron siyang maliit na tube na nakikita nyo dyan. Ayan yung tube na resistant band. Kasi meron din yung makakapal na resistant band at saka may manipis din na resistant band. Okay? Pero ang suggested ko, sa recommendation ko, ay eh nga, ang sinabi ko nga kanina, yung resistant band na tube na ganito. Okay? Pero kung hindi nyo po alam kung sa nakakabili nito, meron po akong link sa baba po nitong video sa Amazon. Doon po ako bumibili ng mga gamit ko sa gym, especially itong resistance band. Doon ko siya binili. Siyempre, kapag ginagamit ko to, saka minsan napuputol na. Pag kailangan ko bumili ng bago, doon lang ako pumupunta sa Amazon at saka doon ko siya binibili lagi. Pero kung may alam po kayong sa nakakabili nito, pwede rin nyo po bilhin kahit saan. Basta make sure bilhin nyo po yung very light at saka yung tube resistance band na ganito. Okay? Para maging effective tong workout nyo. At saka sabihin ko rin po sana, ginawa ko tong warm-up exercise na to bago yung main workout ko. Yung main workout na ginawa ko, ang win-workout ko noon or yung tinrain ko noon, yung full upper body muscle group ko. Ano ba yung full body upper muscle group? Ito yung mga group na ina-exercise natin katulad ng chest, ng upper back, ng bicep, ng tricep, at saka shoulder. Okay? So, ginagawa ko tong exercise na to kapag tinitrain or ina-exercise ko yung full upper body muscle group ko. Kasi noon, na-injured na ako at saka yung injury na nangyari sa akin noon, eh yung na-tear yung rotator cuff ko sa shoulder. Okay, yung rotator cuff, ayun yung joint na lagi natin ginagamit kapag tinataas natin yung kamay natin or kahit anong motion na ginagawa natin sa shoulder natin. Okay? Magbibigay din po ako ng maikling example ngayon para malaman nyo kung bakit nangyari sa akin or kung bakit na-injury yung rotator cuff ko or yung joint ko sa shoulder ko. Okay? Kasi dito sa amin, malamig palagi po dito sa amin. So, bago ako pumunta ng gym noon, ang ginawa ko, galing ako sa bahay namin tapos nag-travel ako mula sa bahay hanggang sa gym at saka nung nakarating ako sa gym, dumiretso agad ako para gawin yung barbell bench press, okay? Yung barbell bench press, ayun yung tinitrain yung chest natin na nakahiga tayo sa bench tapos binubuhat natin yung barbell na may weights, okay? Ang ginawa ko noon, ang mali ko noon, dumiretso agad ako noon nang hindi nagwo-warm up. Yung warm up kasi importante yon. Kung hindi mo iwo warm up yung katawan mo, especially yung joint mo, ang mangyayari niyan, prone yung sa injury at saka konting maling gamit mo lang sa joint mo, ang mangyayari ngayon niyan eh, may injured agad yon at saka magti-tear agad yon. So, ang nangyayari noon, nung nagbuhat ako, gamit yung bench at saka yung barbell or yung bench press, ang nangyari, may nag click sa shoulder ko or sa rotator cuff ko dito sa shoulder ko, dito sa right shoulder ko. At ang nangyari noon, pumunta agad ako sa doktor the next day at saka sabi sa akin eh na tear ko nga yung rotator cuff ko. Pero hindi naman siya major, minor lang siya, pwede siyang i-treat. So ang nangyari, tinreat ko siya, pinapunta niya ako sa physiotherapist. Ang ginawa ng physiotherapist sa akin, eh binigyan ako ng mga exercises para matreat saka para mawala yung tear ng rotator cuff ko. So, ang nangyari noon, hindi ako nakapag-gym, hindi ako nakapag-workout for at least 3 months. Okay, ang ginawa ko lang noon, ni-rehab ko lang yung shoulder ko para mawala yung injury. Sa ngayon, nandito pa rin yung injury. Minsan bumabalik, minsan nawawala. Ang tawag naman do, tendonitis. So, nagkaroon ako ng tear sa shoulder joint ko at saka tendonitis at the same time. So, yung tendonitis, minsan nawawala yun, minsan bumabalik. So, ang ibig sabihin, pag nati-trigger yung tendonitis mo, pwede yung mahil, at saka pwede mawala, at saka minsan pwede yung bumalik. Okay? So, bumabalik-balik siya. Pero itong mga warm-up na to, nakakatulong to kasi habang ginagawa ko to or bago ako magbuhat, hindi ko na feel or hindi ko na experience yung tendonitis ko o yung sumasakit yung shoulder ko ulit. Okay? Itong warm-up na to, hindi lang to sa pagbubuhat. Pwede rin tong gawin sa sports na ginagawa nyo or kahit anong sports. Okay? Makakatulong din to para maiwasan nyo yung ma-injured. So, itong warm-up exercise na to, importante to. Kung meron kayong at least 10 minutes to 15 minutes spare time bago nyo gawin yung main routine exercise nyo, gawin nyo to para hindi kayo ma-injured. Okay? Kasi kung hindi nyo to gagawin, ang mangyayari niya, malamig yung katawan natin, especially yung mga joints natin, yung sinabi ko nga kanina, yung shoulder joints natin, or kung ano man yung i-workout mo or gagawin mo sa activities mo or, or sports mo or pagbubuhat mo, dapat ready yung katawan natin. Huwag kang basta-basta susugod doon kasi once na nandun ka na tapos biglang may nangyari, biglang may nag-click, hindi mo na mababalik yon kasi nandun na yon Once na na-injured ka, kailangan mo huminto mag exercise, kailangan mong i-treat yung injury mo depende sa injury mo. Knock on wood, hindi naman ganun kalala, 'di ba? So kailangan bago ka magbuhat or bago mo start yung exercise mo o yung fitness mo o yung kahit anong sports na gagawin mo, dapat ready yung body mo at saka alam mo yung gagawin mo. Okay? Kailan nyo ba kailangan gawin tong exercise or warm-up na to? Okay? Last advice ko. Kaya sinahog siyang warm-up, syempre gagawin mo siya sa umpisa. Dahil pag ginawa mo to pagkatapos, syempre, ginawa mo na yung main workout mo. Kapag ginawa mo na yung main workout mo or main exercise routine mo, wala nang point gawin to kasi nga 'di ba warm up. Oh. Kaya tinawag siyang warm up kasi gagawin mo siya sa umpisa. Yung sa umpisang 'yun importante to, especially kapag galing ka sa aircon or kahit sa ka galing, galing ka sa trabaho mo, galing ka sa pag-travel mula sa kung saan ka man galing papunta ng gym, galing ka ng aircon na kotse ibig sabihin malamig yung katawan mo, 'di ba? So kailangan mo siyang i-warm up. Yung pag-warm up, hindi yun yung ibig sabihin na tatakbo ka lang or magja-jogging ka or magja-jump rope ka. Hindi yun yung makakaibang klaseng warm up na sinasabi ko dito. Yung pag-warm up nang maayos, importante 'yon, okay? Para maiwasan mo yung injury. Kasi kapag hindi ka naka-warm up nang maayos, ang tendency niyan eh yung katawan mo prone sa injury and ayaw natin mangyari 'yon. Okay? At saka gusto ko rin sana i-add na hindi lang injury sa shoulder yung nangyari sa akin, meron din injury akong na-experience sa tuhod ko at saka sa hips ko at saka sa lower back ko noon. So marami na akong klaseng injury na na-experience kaya dito gusto ko sana sabihin to sa inyo para hindi nyo to ma-experience at saka syempre once na na-injured ka yun yung pinaka pinaka pinaka ayaw mo pinaka lang pinaka ayaw mong araw na mangyayari sa'yo kasi once na na-injured ka ayaw mo nang mag-workout sa totoo lang marami akong mga injury na experience noon especially kung beginner ka wala kang alam sa exercises kasi ako sa totoo lang nung unang year ko na magbubuhat ako sa mga fitness activities ko, wala akong alam. Siyempre, yung injury, hindi ko iniisip yon Yung katawan ko, wala akong pake kung anong mangyari sa akin kasi okay lang. Pero nung once na na-experience ko yung mga injury, doon ako natuto. Once na natuto ako, doon na ako nag-start na mag-workout ng maayos at saka natuto ng mga warm-up exercises dito. Okay? So ito po muna yung video ko ngayon. Sana nakatulong po tong video ko ngayon sa inyo. Kung nakatulong po man tong video ko ngayon sa inyo, sana i-share nyo rin po tong video ko sa lahat ng mga taong laging nai-injury or nai-injured. Sharing is caring diba? At saka stay tuned kayo sa next video ko. Ang next video ko naman ang gagawin ko yung mga warm up gamit yung stick, okay? Or yung stick warm-up exercises. Okay? So, nag-focus lang po muna ako ngayon dito sa resistant band warm-up exercises kasi importante ito. Pwede rin gawin yung stick warm-up exercises kung wala kayo nitong resistant band. Okay? Pero stay tuned kayo sa next video ko, yung next uh, video na gagawin ko para ma-warm up yung buong katawan natin bago nyo gawin yung pagbubuhat or yung exercise or yung sports na gagawin nyo sa daily activities nyo. Okay? Ulitin ko po kung bago po kayo sa channel ko, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Okay? Nag-upload din po ako ng one video a week. Sa ngayon lang po yan, pero sa future mag-upload po ako ng 2 videos to 3 videos a week. Okay? Basta mag-subscribe lang po kayo at saka make sure i-click nyo rin po yung bell button doon po sa baba nitong video para once na nag-upload po ako ng video, manonotified po kayo. So maraming salamat po. Kita-kits po ulit tayo next week sa sunod kong video. Okay? I'm out for today. Peace.